hello and welcome friends inventory के बारे में आज समझेंगे यानी कि टैली ईआरपी 9 की बात करेंगे और प्राइम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या पहले तो ये समझेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन्वेंट्री क्या होती है तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारे डिटेल जहां आते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री अब ये टैली ईआरपी 9 में भी था और प्राइम में भी है तो दोनों ही को हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे हम इन्वेंट्री का यूज कर सकते हैं तो चलिए आइए देख लेते हैं यहां पर देख सकते हैं टैली प्राइम है ईआरपी 9 यहां पर ओपन किया है मैंने ये देखिए ये ईआरपी e 9 है तो ईआरपी e 9 में गेटवे ऑफ टैली यानी कि जो टैली की मेन मेन्यू होती है उसके एकदम सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इन्वेंट्री इन्फो मिलेगा यहां पर अगर इसमें आई बटन प्रेस कर देते हैं यहां पर आई बटन प्रेस कर देते हैं तो इन्वेंट्री इन्फो वाली मेन्यू खुल जाती है और इसमें के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप मिल जाता है स्टॉक आइटम मिल जाता है यूनिट ऑफ मेजर मिल जाता है पाउचर टाइप के बारे में पहले बता चुका हूँ कॉपी एलोकेशन डिटेल और क्विट ऑप्शन मिल जाता है तो ये स्टॉक आइटम आप यहां से बना सकते हैं स्टॉक ग्रुप और यूनिट भी क्रिएट करा सकते हैं बाउचर टाइप पहले ही हम लोग जान चुके हैं तो यहां से ये सारी चीजें हो जाती हैं लेकिन यही चीज अगर बात करें टैली प्राइम में तो आप यहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है देख सकते हैं यहां पर कहीं भी इन्वेंटरी की डिटेल आपको नजर नहीं आ रही है लेकिन यहां ऊपर क्रिएट का ऑप्शन जरूर दिया हुआ है तो अगर आप क्रिएट पे जाते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स नजर आता है यहां पर शो मोड दिया हुआ है इस पर डबल क्लिक कर देंगे और भी चीजें आपको नजर आ जाएंगी यहां पर आपको इन्वेंटरी मास्टर मिल जाता है जो चीजें आप वहां से करा सकते हो वही सेम चीज यहां से भी कर सकते हो आपको इसमें एक ऑप्शन पहले से मिल जाता है जैसे ये गोडाउन ऑप्शन है इसको आपको एक्टिवेट करना होता है ठीक है लेकिन यहां पर एक्टिवेट है पहले से टैली ईआरपी 9 में आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा गोडाउन ऑप्शन ठीक है तो गोडाउन जब भी बनाना हो तो आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा ठीक है तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे F11 की प्रेस करेंगे और इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको गोडाउन ऑप्शन ठीक है तो इसी में से आपको ये गोडाउन ऑप्शन एक्टिवेट करना रहता है समझ में आई बात यहां पर देखिए दिया हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन तो ये ऑप्शन नो है जैसे यस कर देंगे देखिए मैं यस करता हूं इसको ठीक है अब इसको कंट्रोल ए कर देता हूं तो अभी आपको इसमें गोडाउन नजर आने लगेगा ठीक है जैसे ही आप इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे ये देखिए तो अभी इसमें आपको गोडाउन ऑप्शन नजर आने लगा ठीक है तो यहाँ पर गोडाउन मिल जाता है आपका कारोबार बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आप कई गोडाउन में अपना सामान रखवाते हैं इसीलिए हम गोडाउन का यूज करते हैं ठीक है तो ये इन्वेंट्री कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब भी आपको स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम बनाना हो यहाँ चले जाइए स्टॉक आइटम पर टैली ईआरपी लाइन में आई बटन प्रेस कर दीजिए दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम और सिंगल स्टॉक आइटम इस बार हम मल्टीपल स्टॉक आइटम की बात कर लेते हैं यहाँ से आर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर अगर आप ऑल आइटम रखना चाहते हैं तो ऑल आइटम रख सकते हैं लेकिन अगर मान लीजिए आपका कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है कैसे टाइप करेंगे अल्ट सी करके यहां लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से और ये लिखने के बाद एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो यहां पर ऊपर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ गया है ठीक है समझ में आ रही है बात यहां पे डेट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं फिलहाल यही मैं पीरियड रखता हूं ठीक है अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्या करता हूं एलईडी बल्ब कर देता हूं एलईडी बल्ब ठीक है सिंपल वे में लिख देना है आपको कोई अल्ट सी नहीं प्रेस करना ठीक है अब यहाँ पर यूनिट की बात आती है तो कुछ यूनिट मैंने पहले से बनाए हुए हैं ठीक है आप चाहे तो और भी यूनिट बना सकते हैं ठीक है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एनओएस कर देता हूँ एक यूनिट नंबर्स ओके तो ये हो गया नंबर्स एंटर किया एंटर किया एंटर किया एक्सेप्ट कराया तो ये नंबर्स हो जाएगा और यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी कितने क्वांटिटी के साथ आप ओपनिंग कर रहे हैं वो चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है यानी कितनी एलईडी बल्ब है आपके पास तो यहाँ पे हंड्रेड लिख देता हूं मैं ठीक है अब ये कौन से गोडाउन में जाएगा ये 100 के 100 बल्ब कौन से गोडाउन में जाएंगे वो गोडाउन भी आपको देना होगा आपको याद होगा कि गोडाउन ऑप्शन हमने एक्टिवेट किया था तो यहां से अल्ट सी करके एक गोडाउन बना लीजिए new colony Deoria new colony Deoria कर देते हैं तो ये एक गोडाउन हमने बनाया एंटर किया एंटर किया एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कराया ये हो गया 100 क्वांटिटी यहां पे रखी जा रही है एक क्वांटिटी की खरीद रेट तीस रुपए ठीक है ये हमने कर दिया समझ में आ रही है बात अब देखिए यहां पर एलईडी बल्ब के बाद टीवी कर देता हूं एलईडी टीवी एलईडी टीवी लिख दिया मैंने ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है यहां पर भी एनओएस रहेगा तो ये देखिए यहां पर 30 इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी यहां पे आ जाएगी और ये कौन से गोडाउन में जाएगा यहाँ पे देखिए ये न्यू कॉलोनी लिखते वक्त हमसे गड़बड़ी हो गई तो इसको सही करना है तो कैसे करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ पहले नया गोडाउन में बना देता हूँ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ राघव नगर देवरिया ठीक है ये कर दिया एंटर किया यहाँ पे देखिए फिर से गलत हो रहा है इसको सही से कर लेते हैं राघव नगर देवरिया ये कर दिया और एंटर किया एंटर किया एंटर किया यानी कुल मिलाकर के दो गोडाउन हमने बना लिए ठीक है तीस क्वांटिटी है एक की खरीद रेट कितनी पड़ रही है एक की खरीद रेट आ रही है बारह हजार यानी इससे ज्यादा का ही हम बेचेंगे जब भी बेचेंगे ठीक है अब ये तो हमारा बन गया हमने एक्सेप्ट करा लिया लेकिन इसको अब हमें सही करना है याद है कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो सही करने के लिए आपको स्टॉक आइटम वाले ही विंडो पे रहते हुए अल्टर पे जाना है अल्टर आप सिंगल गोडाउन में भी जाके अल्टर कर सकते हैं नो प्रॉब्लम तो ये गए और यहां से N E W new colony कर देते हैं और ये कर दिया देवरिया तो बस ये अल्टर हो जाता है यानी गोडाउन को भी अगर आप अल्टर करना चाहते हो तो आसानी से अल्टर कर सकते हैं देख सकते हैं अब नाम सही हो गया है तो उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आई होगी अगर आप एंट्री पास करने जाएंगे तो कैसे एंट्री पास होंगी तो वो बता देता हूं देखिए यहां से परचेज में चलते हैं एंट्री पास करने के लिए और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया एंटर किया एंटर किया और यहां पर कोई भी क्रेडिटर पार्टी का नाम आता है फिलहाल कैश कर देता हूं एंटर करता हूं और यहां पर आ जाते हैं परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और अब कोई एक stock item like Parle G का बिस्किट ले लेते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बनाया था हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप ही ये यहाँ पे देखिए 100 एलईडी बल्ब की बात करेंगे तो ये कौन से गोडाउन में जाएगा न्यू कॉलोनी देवरिया गोडाउन में जाएगा 100 आइटम ठीक है कितना आइटम है 100 आइटम तो ये डाल दिया हमने कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अब देखिए अब अगर कोई और स्टॉक आइटम होगा तो और भी आप लगा सकते हो तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ एंटर करता हूँ एक्सेप्ट कराता हूँ उसको ये एक्सेप्ट करा लिया देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इन्वेंट्री का यूज कर सकते हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इन्वेंट्री का यूज करते हैं ठीक है आपको समझ में आ जाती है बात तो काफी ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं टैली प्राइम में आते हैं तो ये आपका टैली प्राइम है अब हमें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है इन्वेंट्री इन्फो में जाना है तो यहाँ पे ग्रुप बनाना है आप यहाँ पे कैटेगरी भी बना सकते हो कैटेगरी को एक्टिवेट करना पड़ता है ठीक है चलिए डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये गोडाउन ऑप्शन चालू है तो यहाँ पर अगर आप गोडाउन बनाना चाहें तो गोडाउन बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ न्यू कॉलोनी को देवरिया तो ये कर दिया न्यू कॉलोनी देवरिया अगर आप गलती कर देते हैं तो सेम वही मेथड है अल्टर में जाकर के आप सही कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दूसरा बना देता हूँ राघव नगर देवरिया तो ये दो गोडाउन हमने बना लिए ठीक है अब इससे बाहर आ जाते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें एंट्रीज पास करनी है तो एंट्री पास करने के लिए के प्रेस करके डेबुक में जाए सॉरी एंट्री पास करने के लिए वी प्रेस करके बाउचर में जाएंगे और बाउचर में जाने के बाद जहां से परचेज बाउचर में आ जाएंगे ठीक है ये मैंने बाउचर टाइप बना रखा है तो परचेज फिलहाल हमें यूज करना है यहाँ पर सप्लायर का कोई भी इन्वाइस नंबर आएगा एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पर मैं क्रेडिटर पार्टी या फिर कैश ही कर देते हैं तो ये कैश कर दिया ठीक है ये सारी डिटेल आप भर लीजिएगा और यहाँ पर रेगुलर करके जीएसटी आई नंबर डाल के परचेज अकाउंट का लेजर लगा के और जो भी चीजें आपके पास मौजूद है लाइक अब देखिए यहाँ पर हम नया स्टॉक आइटम बनाते हैं ताकि जो गोडाउन हमने बनाया उसमें उस सामान को ट्रांसफर कर सके ठीक है तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ Tata salt T A T A Tata S A L T salt ठीक है एंटर किया एंटर किया यहाँ पर किलो कर देंगे तो एक्सेप्ट कराना है कुछ इस तरीके से ये एक्सेप्ट हो गया अब यहाँ पर देखिए ये मेन लोकेशन आ गया गोडाउन वाला ऑप्शन चूंकि हमने चालू कर रखा था तो ये आ रहा है आपको याद है दो ही गोडाउन आया था एक न्यू कॉलोनी एक राघो नगर तो न्यू कॉलोनी में इसको डाल देते हैं सौ किलो नमक हम न्यू कॉलोनी में रख देते हैं और एक की कीमत कितनी है तो चौबीस रुपए कर देते हैं ये हो गया ठीक है और फिर अब दूसरा जो नमक का नमक का जो दूसरा स्टॉक है वो 200 किलो राघो नगर में रख देंगे तो ये देखिए चौबीस रुपए ही रेट है ये आ गया कुछ इस तरीके से ठीक है बाकी अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी भी मौजूद है पिछले वाले टेली ईआरपी e लाइन में मैंने जीएसटी नहीं लगाया था यहाँ पर आप जीएसटी भी मैंने सेट कर दिया वहां पर भी आप कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहां से बाहर आ जाइएगा दो बार डी प्रेस कर दीजिएगा और डी प्रेस करने के बाद यहां पर ये जो बिल है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ऑल्ट पी करिएगा एंटर करिएगा एक बार आई बटन प्रेस कर दीजिएगा तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि इन्वेंट्री इन्फो का यूज कैसे करना है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video